O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Solta, DJ! Mãos! Ei! Vou batalhar contra o você é do aldeia, mas eu não tenho pena de você Pega sua pena, sua aldeia e vai embora Porque eu tô bem tranquilo aqui fazendo minha história E você falou que vai ganhar porque That's a game, você pra mim é um loser Um perdedor de A a Z em todas as letras do alfabeto Eu sei que você vai perder, pra que eu vou dizer pra você Que você é superado, você já foi amassado E esse é só um improvisado Primeiro round pesado, é brabo, o moleque descontraído Tá preocupado porque no chão acaba caído uh! Eita, tava com o cronômetro na mente o meninão. Aí, rapaziada, licença pra chegar de verdade. Nem todo mundo com a mão pra cima. Não é o mesmo vídeo? Trocou, trocou, trocou, trocou. Yo, yo, yo, yo. Vai ficar quente assim, ó. Assim, ó. Hey. Você vai me dar uma pena, legal amigo Me dá uma pena que eu aproveito e escrevo do modo antigo Ó, oh, Ó, oh, deixa eu te falar que você quer falar da minha vida. Agora, meu mano, eu vou rimando na batida. Você vai me deixar no chão, legal, seu playboy. Me chama no chão que eu represento os b-boys. Pra mim, você é fraco no moinho de vento. Eu volto, revolto e vou mostrando meu talento, né, cara? Essa aqui é a parada, eu colei pra cá pra ver se seu crânio mesmo trincava Mas se não trinca, legal, porque rap é meu nome Se não trinca, você vai deixar trincado nesse microfone Eita! ordem de rima, vocês ouviram, vocês já entenderam como funciona. Barulho para Mojica. Uou! Barulho para LC. Uou! 1x0 LC, terminou, yo, yo, volta yo, DJ, sorta. Ei, hey, ei, hey, yo, yo. Ei, hey. eu quero ver, quero ver. Sangue. Eu quero ver, quero ver. Sangue, sangue, sangue, sangue, sangue, sangue. Eu falei de trincar, se passa o sangue pera aqui nesse free Se o papo é as trinca, eu escuto a miri Mais legal tipo a miri, quando eu faço punchline Diferença não é a miri, cê não é monstro do freestyle Nunca vai ser, nunca será, nunca vai entender Nunca vai rimar, nunca vai perar, nunca é uma palavra Eu vim da terra do nunca vou me entender Pois eu nunca me e quando eu faço esse RAP Entende? Eu assumo chiclete na sua cara Venho na sua casa e dou aula de rima rara Mas cê sabe, meu mano, eu rimo pra cacete Eu vim na sua casa, fiz e depois estendo o tapete, Mas o tapete é vermelho nesse bang Eu sou sangue B, você não é B de sangue yeah. É- Eita, e aí, Mojica, tem resposta do outro lado ou não tem? 30 segundos, Mojica, não, porque ele já parceiro? Cê tava ouvindo 30-30 escondido ali no banheiro E agora eu tô aqui, bem ligeiro Falando pra você que seu passado é paradeiro Você falou pra mim que é uma mini, mas tá trincado Não é, você é só uma moral com seu vidro riscado Achado, eu vou te explicar como que acaba Você no chão e eu pisando em Piracicaba Você falou muitas coisas falhou, LC não colou Eu falo pra você, a explicação vem amena Tipo um cara correndo, mas não tem na Mega Sena Sorte, tá forte, esse é o meu lote Eu comprei você só com uma nota de corte E agora eu acabo, não preciso falar meu parceiro a aldeia aqui não tem mais nenhum paradeiro Eita Climão pesado, hein? <laughs> Deu aquela... A cara ficou temida Barulho para a LC! Uou! Barulho para a Mojica! 2 a 0 LC!